बॉलीवुड मसाला में हम बात कर रहे हैं लारा दत्ता की लारा दत्ता की एक्टिंग का तो हर कोई फैन है ही साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि वो दूसरी ऐसी महिला है जिसे मिस यूनिवर्स का क्राउन पहनाया गया है लारा दत्ता ने कई सारी मूवीज में काम किया है और दर्शकों का दिल जीता है लेकिन अपने बिकनी फोटो शूट के मामले में भी लारा दत्ता किसी से पीछे नहीं है तो देखिए लारा दत्ता के कुछ हॉट बिकनी फोटो शूट सिर्फ और सिर्फ घमासान पर